Bună! Astăzi vorbesc despre a evolua. Mulțumesc, Oana! Ehm, trebuie să-l curăți pe acest ehm, verb, pentru că la fel ehm, sunt anumite murdării din vremea comunismului la mine în minte, pentru că era vorba de evoluția omului, tot așa, ceva de genul ăsta. Și dacă stau să mă gândesc uh, la un a evolua curățat, pe harta mea ar fi uh, să umplu golurile de la o etapă la alta. Știi? Adică uh, să merg uh, spre o înțelegere mai profundă a lucrurilor și să nu săr la o altă înțelegere mult mai profundă, fără să trec prin toate, toate, toate, toți pașii, știi? Asta înseamnă pentru mine a evolua, să treci de fapt prin toți pașii, cu curaj, uh, până ajungi la următoarea etapă. Ciao!